Arkadaşlar videonun da başına eklemek istiyorum. Ee, videodaki skripti nasıl alacağınızı merak ediyorsanız arkadaşlar e, Discord'a gelmeniz gerekiyor. Discord'a geldikten sonra arkadaşlar abone rolü nasıl alınır diye bir bölüm var. Buraya geliyorsunuz. Bu 3 kanala abone oluyorsunuz. Yusuf'un kanalı, benim kanalım ve Mustafa'nın kanalına abone oluyorsunuz. Bu abone olduğunuzu abone SS diye bir oda var arkadaşlar. Buraya atıyorsunuz. Bakın bir arkadaşımız mesela abone olmuş. Yusuf'a abone olmuş, Mustafa'ya olmuş, bana da olmuş. Siz de arkadaşlar böyle SS atıyorsunuz. Geliyorsunuz. Bizim yetkililerimiz size yetkiyi veriyor ve buradan arkadaşlar özel çekilişlerde arada sırada böyle özel Robux çekilişleri yapıyoruz. Abonelere özel, abone rolünü alanlara. Ve arkadaşlar burada özel script. Yani arkadaşlar buradaki mesela Mustafa'nın videosundaki script'i burada paylaşmış. Ben de burada paylaşacağım. Abonelere özel paylaşacağım. Yani arkadaşlar Discord'a gelip abone olup link atmak zorunlu arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar videoya devam edelim. Selamlar herkese ben Emircan ve abi bugün sizlerle beraber jailbreak'te sınırsız para nasıl kasılır arkadaşlar onu göstereceğim. Bunu arkadaşlar bir hile yardımıyla yapacağız. Ee, umarım arkadaşlar videoyu da beğenirsiniz beğenirseniz like atmayı unutmayın dostlarım. Ee, arkadaşlar bugün abi sizlere efsane bir video çekiyorum işte yani jailbreak'te hile ile abi nasıl kolayca para kasarsınız onu göstereceğim ve sınırsız para abi yani sınırsız dediğim işte bırakıyorsunuz böyle sadece 18 dakikada bir böyle karakteriniz oynatıyorsunuz ve yani bir gün bıraktığınızda falan böyle 500-600k falan para kasıyor. Ee, bugün arkadaşlar bu hileyi sizlere göstereceğim. Hile tamamen bedavadır ve JJ Sploit ile çalışıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun yani bedava hile JJ Sploit'i de kurmak istiyorsanız abi wearedevs.net diye bir site var. Oradan kurum yani kurulumunu öğrenebilirsiniz. Veya arkadaşlar YouTube'a JJ Sploit nasıl kurulur veya indirilir diye araştırarak da öğrenebilirsiniz. Ee, bu videoda abi sizler için yani paralı şeyleri olmayan, exploitları olmayan arkadaşlar için çekiyorum. Ve abi bu hile nedense salak gibi Sirhurt'ta çalışmıyordu da JJ Split gibi düşük bir hile de çalışıyor. Zaten artık Sirhurt'ta yani düşük oldu. Ee, bence Sirhurt'u artık almayın çünkü yani ben 3600 Robux verdim ona sınırsızına. Yani keşke vermeseydim de biraz daha üstüne koyup başka şeyler alsaydım diye düşündüm. Yani gençler siz yapmayın. Şimdi arkadaşlar ee, bu arada dediğim gibi arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. 1600 abone olmamıza son böyle 60 abone falan kaldı. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar kanalımıza. Büyük çekilişler olacak. Hepinizi de bekliyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Discord.gg slash elitra yazaraktan Discord'a da gelebilirsiniz. Orada da abonelere özel çekilişler oluyor. Şimdi arkadaşlar lafı çok uzatmadan e, şöyle ben bir göstereyim. Arkadaşlar bu arada artık yeni hile hesabım hileci 323. Arkadaşlar bakın burada ee, şöyle karşımıza JJ Sploit'in iki tane şey çıkacak. Buradan atak klasik diyoruz arkadaşlar. Atak klasik yapıyoruz. Şimdi ben hemen abi şuradan hileyi alayım. Yani hilenin kodunu alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle yapalım. Burayı siliyorum. Ve arkadaşlar execute yapıyorum. Bakın çalıştırdım ve execute yaptım. Burada abi burada. Burada abi burada evet çok saçma oldu. Cyril Killa diye bir hile geldi. İşte bakın burada bazı şeyler var. Bunları ellemenize gerek yok aslında. Ee, bu arkadaşlar hile otomatikman siz böyle afk bırakıyorsunuz ve 18 dakikada bir sadece kontrol etmeniz gerekiyor. Yani 18 dakika geçtikten sonra karakterinizi şöyle hareket ettirip sonra yine devam ediyorsunuz. Arkadaşlar bu hile ile neler yapabilirsiniz? Bu hile abi her yeri soyuyor. Görüyorsunuz burada power, sonra plane, museum, Jewel, train, bank ve airdropları arkadaşlar soyuyor. Yani arkadaşlar sizin yapacağınız tek şey hileyi bırakıyorsunuz. 18 dakikada bir kontrol ediyorsunuz. Ve arkadaşlar 1-2 e, günde de hemen abi tronunuzu alıyorsunuz. Fakat dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Bu hileyi böyle normal serverlarda kullanırsanız ban yemi gibi bir şansınız oluyor yani. Haberiniz olsun. Ben şu an mesela VIP serverdayım. E, benim normal X Emircan RS'nin VIP serverındayım. Şu anda da zaten kimse yok VIP serverda. O yüzden arkadaşlar VIP serverda yapmanızı öneririm. Ee, eğer zaten şeye de gelirseniz arkadaşlar Discord'a gelirseniz abonelere özel bir odamız var bizim. Şöyle bir şey oldu nasıl derseniz bir abone rolümüz var. Bu abone rolümüzü almamız için yani almanız için 3 e, tane kanala abone olmalısınız. Benim kanalıma, Yusuf'un kanalına ve Alper'in kanalına abone olup oraya abone SS denen bir oda var. Oraya atıyorsunuz. Oraya attıktan sonra size abone rolü veriliyor ve bu abone olan arkadaşlara da ne veriliyor derseniz abi. Neydi? Ee, bir tane abone rolü veriliyor ve abonelere özel çekiliş ve abonelere özel hileler ve skriptler odası açılıyor. Ben bu hileyi de zaten orada vereceğim. Discord'a gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Discord'a gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, zaten bunu videonun başına da koyacağım. Bakın şu an e, çoğu yer açık olmadığı için soymuyor. Birazdan soymaya başlayacak ve ben bunu sizlere göstereceğim. Şu an zaten toggle'da görüyorsunuz. Bir yerin açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra abi hemen soymaya başlayacak kendisi. Teleport olacak ve soyacak. Arkadaşlar dediğim gibi yani e, videolarımız baya bu aralar yükselişe geçti ve cidden bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım abi yakında 2000 abonelik bir aile oluruz. Ya cidden 2000 abone olmaya zaten bir 500 abonemiz falan kaldı. hatta 460 abonemiz falan kaldı. O yüzden arkadaşlar hepinizin abone olmasını istiyorum. Cidden arkadaşlar abone olursak yani 460 kişi de geldim. ondan sonra 2k abone olacağız. Ve abi yavaş yavaş 5000 6000'ler ya da ne bileyim 10.000'lere kadar çıkmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben her zaman sizin yanınızda olacağım ve her zaman sizleri çekilişler yapmaya çalışacağım. Lütfen akşamki e, genellikle saat 8'de yaptığımız çekilişlere de katılmayı unutmayın. Hepiniz abi o çekilişleri de bekliyorum. O çekilişlere de katılırsanız arkadaşlar cidden e, Robux kazanma şansınız olacak. E, bu aralar çok Robux'umuz olmadığı için yani Robux biriktirdiğim için çok Robux satamıyorum. Yani böyle bir beşer beşer falan veriyoruz. Böyle bir 5 dakikada bir beşer beşer falan Robux veriyoruz. O yüzden abi hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi gruba da e, hem gruba hem de yayınlara bekliyorum. Neyse abi ben şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Çünkü şu an soyulacak bir yer daha açılmadı. Soyulacak bir yer açılında ben hemen sizlere videoyu yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar e, ben de arkada bakayım yani video cidden çekiyor diye kontrol ederken baktım ve şu an airdrop var mesela bakın abi airdrop'a doğru gidiyor. Onunla ışınlanacak yani yanına ışınlanacak airdrop'un sonra airdrop'u almaya başlayacak. Bakın abi şimdi mesela durdu bir EFK'si yani abi airdrop'u almaya çalışıyor. Şimdi abi airdrop bakın tek de aldı. Ondan sonra böyle sizi bir yere indiriyor ve burada duruyorsunuz. E tabi burada hareket edebiliyorsunuz böyle yavaş yavaş biraz hareket ediyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan hatta bize bir yer da işte. Buraya girebiliyorsunuz falan. Yani no clip gibi bir şey arkadaşlar. Yani mesela bakalım başka yerlere de girmeyi deneyelim. Mesela buraya giremiyoruz. Yani arkadaşlar sizi bir tane binanın içine ışınlıyor ve bu binanın içinde duruyorsunuz. Yani adamlar sizin hile olduğunuzu da çok bilmesinler diye. Sizi böyle bir binanın içine ışınlıyor. Ee, arkadaşlar İlerleyen zamanlarda bakalım işte burada museum, yani museum, Jewel, Train, Bank falan bunlar açıldı. hepsini ışınlanacak, soyacak, patlatacak, bir şeyler yapacak. Ondan sonra bakın mesela şu an Jewel e, yani Jewel veriye gidiyor. Bakalım sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakın Jewel veriye gidiyor şu an arkadaşlar. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Evet geldi. Kırıyor hepsini. Şöyle bakın ben 2000 alıyorum. Yani duffel pack olmadığı için 2000 alacak. Bakın abi aldı. Aldı. Ondan sonra geri gidiyor. Şimdi bunu hemen arkadaşlar şeyi götürüyor. Base'e götürüyor. Base'den satacak. Bakın Base'den sattı. Lamborghini'nin oraya ışınlandı ve şimdi de bankaya doğru yolunu aldı. Ve bankayı gidiyor. Bekliyoruz şimdi. Bakın 5 saniye cooldown verdi hile. Şimdi treni mi soyacak bankayı mı soyacak? Evet İlk olarak bank şeyi soyacakmış. Treni soydu. Army helikopterinin yanına gitti ve şimdi yine Beyze doğru ilerliyor. Beyze gidecek, parayı bırakacak. Parayı bıraktıktan sonra abi devam edecek. Bu sefer de bankaya gidecek. Hemen abi ben sizlere göstereceğim dediğim gibi bunların hepsini. Bakın abi şimdi yukarı doğru çıkacak ama yeniden yanlış yere gitti galiba bilmiyorum. Şu an yine gidiyor bekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar yani beleş de olsun gençler. Yani bence beleşe göre çok güzel bir hile. Bakın bıraktı. Gördüğünüz gibi bıraktı. Ve şimdi abi escaping yani kaçıyor. Kaçtı. Train tamamlandı dedi. Yani train görevi tamamlandı. Şimdi 5 saniye yine cooldown verdi ve şimdi bankaya bakın bank ready dedi. Şimdi bankaya ışınlanıyor bankaya doğru yolunu aldı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar banka soygunu başladı ve hemen sizi bankanın içine ışınladı. Şimdi arkadaşlar burada kapının patlamasını bekliyor. Şuradaki kapının patlamasını bekliyor. Şu kapıyı patlattıktan sonra abi soygun başlayacak. Şu an bekliyoruz. Bekleyelim abi. Evet bakın patladı ve soygun başladı abi. Şu an soymaya başlıyor. Bakın abi 4500 dolar. Yani az bir para değil cidden 4500 dolara alıyor abi. Aldıktan sonra bırakıyor. Sonra arkadaşlar yine o binaya dönüyor ve orada bekliyor. İlerleyen zamanlarda yine bir yerler açıldığında otomatik kendisi ışınlanıyor ve soyuyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu, bu yani bu hileyi istiyorsanız Discord'umuza gelmek zorundasınız. Discord'unuz yoksa arkadaşlar kendinize Discord hesabı açabilirsiniz. Discord hesabı açtıktan sonra da abi bizim takımımıza gelerekten özel çekilişlere katılabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ne bileyim e, yani abonelere özel yaptığımız çekilişlere katılabilirsiniz böylece. Dilim damam kurulu bu arada. Dediğim gibi arkadaşlar çekilişler de oluyor. Çekilişlere de arkadaşlar katılaraktan da e, Robux kazanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bakın Bank Success dedi. Hemen şöyle bir çıkalım. Bakın şu an burada 4500 var. Ama 4500 gitti. What? Allah Allah bilmiyorum orada bug'a girdi galiba ama siz arkadaşlar soyduktan sonra kendiniz bırakabilirsiniz. Bakın şimdi bekliyor. Playin açıldı yani playini soymaya gidecek. Hemen abi. Şu an kalkmasını bekliyor playinin. Evet bakın playin kalktı. Şu an arkadaşlar altındaki şeyi alıyor. Ya da durun daha kalkmasını bekliyor. Birazdan almaya başlayacak. Bekliyoruz. Şu an alması gerekiyor bunu. Evet bekliyoruz abi. Evet bakın kendisi şu an almaya çalışıyordu. Ben bozdum. Şöyle basılı tutalım. Almaya çalışalım. Hadi. Hadi. Hadi. Aldıktan sonra tak diye ışınlanacak. Evet aldı. Işınlandı. Abi öldü. <laughs> Cidden mi ya? Öldü. Geçer dediğim gibi işte böyle sizler de bu hileyle bırakıp abi bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bence beleş hileye göre çok iyi bir hile. Sizin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Neyse gençler bu videonun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Walk with the block, I'm a fucker, a boss. Fuck boy, I with his every place talking. I need a neediest, funniest, trying to commit the with a law.